Так, друзі, ми з вами зараз е, знаходимося в щойно звільненій перемозі. І ну, звісно, що місцеві мешканці нас дуже радісно зустрічають. І от одна жіночка підходить і каже, хлопці, ходімо, я е, для вас в окупантів каже, оджала е, цинк з патронами. От. Які патрони не знаємо, каже, але я оджала. Вони мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії. От, Так що. От бачите, зараз прямо бач, в схованці. Так. О. О. Це що у нас? 25 вохи? 25 воги. А тут А ну, познімай. Вова, а ти мені поможеш кого тягнути? Там я Так, я вам зараз допоможу.